तो दोस्तों this video sponsored by Rozdhan app जहाँ से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं आप गेम्स पर प्रिडिक्शन करके पैसा कमा सकते हैं इसमें या फिर आप दोस्तों के साथ इसे शेयर करके रेफरल कोड वगैरह अर्न करके आप इसे इससे पैसा कमा सकते हैं अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको पच्चीस रुपये मिलेगा दोस्तों अगर आप हाँ, यहाँ पे यहाँ आपको रेफरल कोड दिख रहा होगा यहाँ इस आप इस रेफरल कोड को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा पच्चीस रुपये और यानी कुल मिला पचास रुपये मिलेगा तो दोस्तों जाए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए Diamonds and gold, yeah. Diamonds and gold, yeah, yeah. Diamonds and gold, yeah. Diamonds and gold, hey. Hang on my neck, yeah. Down to my chest. So hey guys it's me Abhinav और आज की वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों आखिरी तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे शायद आपका दिल दुख सकता है अगर आप मेरे वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं तो दोस्तों अचानक ये हुआ कि मेरा पीसी ख़राब हो गया या फिर कुछ भी हुआ मेरा पीसी जो है अब नहीं रहा इस दुनिया में तो उस पीसी को रिपेयर कराने के लिए मेरे पास कुछ पैसे वगैरह नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से तीन महीने तक आज से तीन महीने तक हमारे पीसी में हमारे चैनल पे कोई भी पीसी मॉड्स नहीं आएंगे दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आज आज से तीन महीने तक कोई भी पीसी मॉड्स नहीं आएंगे दोस्तों प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो बहुत सीरियस है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको करना ये है कि आपको मुझे बताना है कि मैं तीन महीने तक क्या क्या वीडियोस डालूँ यानी कि किस तरह के टॉपिक पे वीडियोस डालूँ जिस तरह के आप चाहते हैं क्या मैं एडिटिंग वीडियोस डालूँ क्या मैं गेमिंग वीडियोस डालूँ क्या मैं पबजी वाले वीडियोस डालूँ क्या क्या वीडियो डालूँ आप बताओ जरा कमेंट करके तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबा और हाँ दोस्तों सुनिए सुनिए सुनिए अभी कहीं मत जाइए सुनिए दो मिनट सिर्फ सुनिए हम 700 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है दोस्तों बहुत करीब हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों और रोज़ाना ऐप डाउनलोड करना मत भूलना दोस्तों तो बाय